Olá, eu sou o Kel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Kel TV. Tá achando que eu tô diferente, cara? Você que nunca me olhou direito. Hoje é o seguinte, a gente vai falar sobre Pokémon e Brawl Stars junto. Como que a gente vai falar de Pokémon e Brawl Stars junto? Simples. Vamos fazer um paralelo. Qual Pokémon seria o Brawler se ele fosse um Pokémon? Eu perguntei pra vocês, selecionei as melhores respostas e juntei tudo aqui nesse vídeo. E se você gostou... Peraí, tinha alguma coisa errada mesmo. Não, peraí, já sei. Ah, agora sim você assustou, né? Não, já tirei a máscara. Para com isso, eu já tirei a máscara. É, né, não, é só uma brincadeira, é só uma zoeira. Só uma zoeira. Para de me ofender nos comentários. Para de falar que era melhor com a máscara. Pa... Para! Para! Não é engraçado! Não é engraçado! Hoje a gente vai falar sobre e se o Brawler fosse um Pokémon? Qual Pokémon ele seria? Vocês me deram as respostas, eu selecionei as melhores e a gente vai falar sobre elas aqui hoje. E se você não me segue no Instagram, já siga KelReact porque eu posso perguntar por lá pra gente fazer interações desse tipo e vocês me ajudarem a criar conteúdo aqui para o canal Kel é TV, que eu gostei dessa ideia e espero que vocês gostem também. O primeiro Brawler que vocês acham que poderia ser um Pokémon é o Bull. Por quê? Porque o Bull ele é meio que um touro, e o touro tem o Taurus. Então vocês acham que se o Bull fosse um Pokémon, ele seria o Taurus. Você concorda? O mais falado até agora, eu acho, foi o Sandy. Mas o Sandy, ele não tem tanta característica. Ele é meio que ali, né, do deserto e tal, e dorme muito. E qual Pokémon que dorme pra caramba? Apesar de que o Snorlax não é o único Pokémon com ataque Rest, que é um ataque é uma habilidade na verdade, né? Que ele dorme, recupera todo o HP, mas no desenho ele é retratado como um, um, um comilão e, e, dormilão, como é que eu falo? Dorminhoco. Um comilão e dorminhoco. Então, é, o Sandy seria ali quase que um Snorlax, do tanto que ele dorme, na é verdade? Outro é o Bo. Eu gosto de chamar o Bo de pombo, mas seria muito simples se a gente simplesmente colocasse o Bo e um Pidgey. Hum, então eu recebi uma sugestão muito boa de um Pokémon que eu nem conhecia. Eu até vou ter que ler aqui. O Bo seria o Desudeai. Desu... Desudi... Desu... Deciduai. Deciduai. Nem sei, assim, nem sei se é assim que fala. Mas ele é um Pokémon que tem uma característica mais humanoide e usa meio que um ar. Né? Eu vi umas imagens dele puxando assim como se estivesse usando um ar que é nitidamente nosso querido Pombo do Brawl Stars, também conhecido como Bo. Nita seria um Pokémon engraçado, né? Porque ela invoca um outro ser vivo, e a gente não tem, eu acho, um Pokémon que invoca outro ser vivo assim. Então a Nita poderia ser, como ela é pequenininha, até de ursa. E o bebê urso, o ursaringue. Mas isso é complicado, porque o grandão é o bebê bebê seria a Tediursa, porque a Tediursa é a primeira evolução. Então, o bebê grandão seria o Tediursa e a Anitta seria o Saringa, porque a Anitta já é mais velha do que o bebê urso, porque o urso é um bebê. Eu não sei. Decida você. O Mr. Pion pinguim. E qual que é o nosso pinguim preferido do universo Pokémon. Isso mesmo, Piplup. Um dos Pokémons iniciais de água. Esse eu acho que tem uma pegada de gelo também, né? Eu não lembro muito bem do Piplup. É, eu sempre escolho os da primeira geração. Eu sou, eu sou fã da primeira geração. Infelizmente, eu não tenho muito conhecimento das outras gerações. Acabou de sair um Brawler novo, todo mundo está acompanhando e muita gente não gostou desse Brawler. Mas Nani, a Nani ou Onani, até hoje eu não sei porque no Twitter da Supercell eles ficam às vezes chamando ela de Anani, ou às vezes eles chamam ele de Onani. Então eu não sei se é A ou se é O, ou se sequer ele possui gênero, às vezes ele é só uma máquina. Nani. Nani seria algo bem parecido com o Magnezone. Ele é a evolução do Magneton, que é a evolução Magneton, que é a evolução do Magnemite, que é um imã quando junta três rimas vira o magne, magneton e aí vira o magnesone, que é um olho grandão e dois Magnemites no ombro e eu vou te falar que essa é uma das minhas preferidas comparações porque tá muito igual. A Nani realmente parece o Magnesone, um olhão assim e tal, e tem outro olho que ela, né, envia, não sei, cara, pra mim, eu, nossa, pareceu que foi inspirado mesmo. Um Brawler que eu ainda não tenho, mas gostaria muito de ter é o Leon. Esse Brawler, ele é um garotinho com um capuz, mas ele lembra muito ali, né, uma salamandra, talvez, não, tá mais pra um camaleão. E no universo Pokémon a gente tem o Kecleon, que é um... Cara, olha, olha isso. Não parece até mesmo que ele tá usando uma capa de Kecleon? O Leon parece que tá usando um capuz de Kecleon. Tá muito parecida essa comparação. Eu sempre abro uma caixa e chamo o nome dele crow. Eu fico toda hora, vai vir um corvo, agora vem um corvo, agora vem um corvo. Em inglês se chama crow. E a gente tem no universo Pokémon um Pokémon tão parecido com ele que tem até crow no nome. Murkrow. Sério. É, é, se o crow fosse um Pokémon, ele obrigatoriamente seria o Murkrow. Ele tá lá retratado no mundo Pokémon. Bibi tá sempre acompanhado do seu fiel escudeiro. Sim, ele, o diálogo. E temos um Pokémon que não larga o seu osso de jeito nenhum. Osso? Não, eu quis dizer o seu diálogo. Ele mesmo, Cubone. Dizem que Cubone usa aquela, aquela máscara, é, que na verdade não é uma máscara, é uma caveira na cabeça. E é a cabeça da mãe falecida dele. Eu li isso em algum lugar, provavelmente é mentira, né? Cubone usa crânio da mãe. É, diz isso mesmo. Em sua cabeça, Kilbon usa o crânio de sua mãe morta como um capacete. Devido a isso, grande parte do seu rosto real nunca foi realmente visto. Será que é verdade? Eu prefiro pensar que não. Isso seria muito triste. El é, Primo com certeza foi o que mais deu confusão nos comentários. Teve 40 sugestões pro El Primo, mas eu vou colocar uma que ninguém sugeriu. O El Primo, ele me parece um pouco inútil com os pés a não ser quando ele pula muito alto. Mas ele não chuta, nunca. E qual Pokémon que não sabe chutar e é um lutador? Hitmonchan. Hitmonchan ele só usa golpes com as mãos, ele só soca. Só soca. E, e ele tem vários tipos de ataque, né? Então ele pode usar fogo, como usa o El Primo no acessório, quando ele cai deixa um pouco de fogo. O Hitmonchan também tem isso, então eu acho que se o El Primo fosse um Pokémon, ele seria o Hitmonchan mas acho que ainda abre margens para um outro Pokémon aí nesse universo. Daryl seria um Pokémon que eu eu acho que deveria ser de madeira, mas não tem. Será que na verdade o Daryl ele não está no mundo do Pokémon, ele está no mundo do pica-pau? Mas se ele estivesse no mundo Pokémon e ele tem aquele golpe giratório, parece muito Don Fango que é um Pokémon que ele, pelo menos eu lembro que no anime ele gira, gira, gira, gira e vai em direção ao seu inimigo. Apesar de que vários, vários Pokémons têm esse golpe de girar, eu acho que o Donphan é o que mais encaixa. Algumas pessoas ficaram falando que a Bea, ela tava parecida com alguns Pokémons que eu acho nada a ver. A Bea é o Brawler mais óbvio pra gente colar ela com Pokémon. Bidrill? Bidrill é uma abelha. Bea que na verdade não é beia, né? Se fala Bi, mas eu gosto de ficar falando beia, mas é Bi, Bi em inglês com dois S é abelha, bitril, que é abelha com uma, sei lá, uma, drill, uma, uma furadeira, tipo uma, uma, abelha com uma furadeira, essa é a bidril. E a gente tem a bi, que é uma abelha. E vocês ficaram confusos, eu, gente, mas esse é o mais óbvio, eu nem devia estar colocando aqui no vídeo. A Rosa foi um pouquinho desafiador para eu tentar achar um Pokémon que tenha a cara dela. Então o que, que eu fiz? Eu procurei um Pokémon que seja de grama, porque eu acredito que a rosa seja de grama, até o acessório dela invoca grama, então ela é meio que, né, da planta, assim, ela é de, de natureza. Então um Pokémon de grama e lutador, porque, né, Olha a rosa aqui. Então eu pensei, qual Pokémon seria esse? E eu encontrei o Brilon, Brelon, não sei como que fala, mas ele é um Pokémon de planta e que luta. Eu acho que ele é sim a cara da Rosa. Se a Bi é tão a cara do Bidrill, fica cara também que Cacneia é a cara do Brawler Spike. Os dois são cactos. Simples assim, não tem o que discutir. Eles são cactos, eles são idênticos. E a EMZ, ela tem uma pegada ali de uma nuvem tóxica e tem um Pokémon que faz isso demais na primeira geração. Toda hora é nuvem! Nuvem tóxica! Nuvem tóxica! Nuvem tóxica! Ainda mais porque o James não deixa ele sossegar, na é verdade? É, eu tô falando do Coffin. Ele seria a EMZ no mundo Pokémon. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E vamos tentar fazer, um, vamos chamar pro próximo, pro próximo, o que, é que vocês acham da gente tentar comparar um Brawler com um ninja do universo de Naruto. Vamos, esse é difícil. Vamos tentar. Deixa aqui nos comentários se você acha que um ninja do universo de Naruto é parecido com algum Brawler. E a gente tenta fazer outro vídeo deste, deste se a gente tiver muito like e muito compartilhamento de vocês. Até a próxima. Tchau!